Kwa mtu wa mwenzako shagati. Trenda. Sawa. Sawa. Acha mimi niende niangalie. Ndio nijue vile inakaa. Naweza kuwa umenidanganya. Lakini ni sawa. Acha ah? e niangalie. Hai. Kama tu ukae chini, si ndio? Ndugu zako wameenda wapi? Haya, mbona nimeosha gari hamjaosha tairi? Sasa mbona sioshe? kila mahali hamjamaliza. Inaenda ku. Mjaanza kwa maji. Ukienda kwa bafu, wewe unaosha mwili alafu unaacha miguu. Zima nakti kwa matope. Siku nyingine mkiosha gari mnaosha miguu, mnaacha inang'ara, si ndio? Hiyo ni swali gani? Sasa unataka kuniambia juu tunajua tutakufa tusikule, si ndio? Juu ukikula bado utakufa, si ndio? Ama unataka kuniambia juu Unajua maisha inaweza kuwa ukumbe ni ngumu, eh, tusisome. Haya, nisisikie utuzikaa hiyo tena. Ah, Inuka hapo, mbona unalalalala? Msichana mdogo huko, mnalalalalamka mka mko, uende ujipeshe huko na wenzako.